کاش که کینمه بود خونتون در گذرم کاش که کینمه دیدم دم سوخ جیگرم کاش که بود خونتون در گذرم کاش که دیدم دم سوخ جیگرم هر بار به نزدی می گذرم آب از دودی در زد расидам ҳар боре ба назди кӯчатон мегузарам об аз ту дидаре зад хун аз ҷигарам гул барои дили мо боз биё ҷилва намо ба садои дили мо ту биё рақс намо гул барои дили мо боз биё ҷилва намо ба садои дили мо دوری زیمن و سلامت بادا جان و دیلی من فیدای نامت بادا من به تو نفس نمه گیرم در حالم کار به من نفس گیری حالت بادا من به تو نفس نمی باز بیا جلوه نما با صدای دل ما تو بیا رقص نما گل برای دل ما باز بیا جلوه نما با صدای دل ما تو بیا رقص نما